Всім привіт, друзі! З вами Тарас і сьогодні я хотів би поділитися з вами посилочкою, яка мені прийшла із Харкова від Логвінова Юрія, або як він ще відомий на форумі Electromobile.com Electric Mobile.com, перепрошую, Romantic. Це нікнейм, скажімо так. От, е, Ця людина, я їй дуже вдячний, прислала мені три пакетика А123 вони називаються. Зараз я вам все поясню і розкажу. Е, дивіться, друзі, яка ситуація. В навчальному закладі попросили, щоб для демонстрації показати акумулятор від електромобіля. Звісно, щоб знайти робочу ячейку, наприклад, від е, Nissan Leaf, е, яка коштує БУ приблизно 75-80 доларів, це було б дуже дорого. Тому я написав на форум і, дякуючи Юрію, в мене з'явилися ось три таких ячеєчки. От, Трошки зараз про них розкажу. Е, для прикладу їх використовують в акумуляторах велосипедів, електровелосипедів, там саморобних якихось електромобілів маленьких. І в ліфа схожі ячейки, можливо і такі самі по розмірам, але я думаю, що схожі, бо однакові вони навряд можуть бути. Встановлені, якщо я не помиляюся, 4 штучки, з яких дві послідовно, 2 паралельно, і це є одною ячейкою, одною банкою. Мені ж дісталися 3 штучки, дістались вони безкоштовно по тій причині, що вони як заявляють, ну, вийшли з ладу. Е, акумулятор цей даний А123 це літій металфосфат. От, е, А123 це його марка, скажімо так, тут підписано ось плюс-мінус, все. Ємність його 33 Ампер-години, але на деяких сайтах заявляють, що 20 Ампер-годин. Чесно кажучи, я не знаю, я більше схилений до того, що 33 Ампер-години. От, ну, Цих два акумулятора можна бачити з пошкодженням, але це мені не має значення. Не має значення, тому що вони будуть просто вісіти на стенді і показувати, що ось таке використовується в технологіях для е, електромобілів, що на ось такій основі це заживлюється. Але все ж таки в мене є надія, що можливо вони ще трошечки живі щось держать. Але чесно кажучи, я сумніваюся. Тому зараз ми спробуємо це все підключити і спробувати. Так, е, Виставляємо нашу напругу на 20 вольт постійно. Сподіваюсь, вам буде так видно. І прикладаємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Ноль. Добре. Йдемо далі. Так. Товариш. От. Мінус плюс. Навіть полярність не має значення, все одно бачите. 0, другий готовий. Так, і знову плюс-мінус 0. Добре, це добре, бо якби вони були живі, їх би було жалко. От. Що з таким акумулятором можна зробити, окрім стенду? Звісно, я колись показував, я розмотував Акумулятор від мобільного телефону, це від Млайса був акумулятор, він був в залізній такій банці і на ощуп, я ось так зараз спробую, там, скоріш за все, також залізна баночка всередині є, точніше алюмінієвий корпус, в якому намотана фольга з е, літієм. От, Якщо таку штуку пробити, то вона дуже весело загориться, стрільне, може навіть вибухнути, а якщо її пробити і кинути в воду, то взагалі буде бомба, бо піде реакція літія із водою. Тому я не раджу таке повторювати. От... Е, як я казав, вони будуть просто демонструватися, що такі є. Також часто ці акумулятори роздуваються з розгерметизації е, банки всередині, От, е, але це вже залежить від конструкції і виробника. Якщо акумулятор толковий, скажімо так, як в японців на Nissan, Ліф тому самому, то він ніколи вам не вздується, ніколи не вийде з ладу. Причину виходу з ладу цих же акумуляторів я не знаю, мені не повідомлялося. От, Але як бачите, можливо замкнули всередині, можливо, не знаю, обрив десь. Я їх розбирати не буду, я їх ось так от залишаю. От, Я їх просто буду показувати. Ну, Не я, а викладачі, що ось таке використовується. Тому силочку на Юрія, дякуючи якому я отримав цей акумулятор, я залишаю в описі. Там на форумі у нього також є декілька тем, можливо, буде цікаво комусь почитаєте. От, На цьому в мене все, друзі. Дякую, що мене дивилися. Будуть якісь запитання, відповід... Е, задавайте в коментарі. Завжди буду радий на них відповісти. На цьому в мене все, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!